I, am going to get my... Look, my trousers are getting dirty. Look at the state of my feet. I've got to try and get over there. No eres perro. <laughs> No. No. I began to pass out. Then my head hit the wall. <gasps> but I had a praying grandmother. Oh my God. I saw it falling and I couldn't. That happen? Are you okay? Yeah. What's going on? Pourquoi tu fais une zrette Ah putain, c'est chaud Et eh, vas-y, mets la main Mais c'est pas... C'est sûr I'm not Dame un sprite. Sprite. Sprite, ok. Ah, ¿Qué tamaño lo quieres? ¿Grande? Me gusta Grande. grande. Uh -huh. Ok. Ok, ¿algo más? Y esto es todo. Muchas okay, felicidades. ¿Cómo? Gracias, muchas gracias. Oh. You the corn dogs? Hush.